踊り続けて20年になります今言っていただきましたように喉も小さな小さな単位ですけれどもみんなで力を合わせれば大きな力になりますみんなが踊れること前を向いて元気よく歩いていくことそこをテーマに踊り続けています そう感じたさら私たちは本当に楽しみに参加させていただいております大丈夫ですかはい遊んでよし食べてよしそして踊ってよし今日もみんな元気に楽しみをはい気をつけ前向いてさあみんな用意はいいかなはい後ろ

Thank you. チーム7の皆様でした